さんこんにちは、タートルです。今回はですね、5分間一緒に腹筋メニューをやっていきましょう。45秒動いて、15秒休憩します。45秒辛い方は途中で休みながら腹筋を最後まで続けてください。今回の腹筋メニューは、下腹に効く腹筋メニューです。間の15秒で次のエクササイズを紹介していきます。では、やっていきましょう。準備。3、2、1。はい、まずは、ワークアウト。 お腹をしっかり引っ込めて上半身下半身をクッと近づける感じで下腹を効かせてください膝の曲げ具合はあまり伸ばさないくってちょっと曲げた状態でおへそを覗き込む感じで意識してくださいマイペースで行っていきましょう ちょっと腰が痛む方は途中で休憩してください。できるだけ息を一回ずつ吐いてください。休憩。はい、休みます。次は肘をついて、このように足だけ動かしてください。行きましょう。ワークアウト。 膝は少し曲げた状態で行うと簡単です。できるだけ腰が浮かないようにマイペースで行ってください。最後までやるのが目的です。疲れたら休憩してください。 5分間やりきったら達成感がありますんで、最後まで頑張りましょう。3、2、1、休憩。休みます。今度、後ろに手をついて、片足ずつ、上げていきます。3、2、 バープラント。はい、片足ずつ。太ももと胸をつける感じで、くっとお腹を引っ込めてください。疲れた方は休んでください。 最後までやりきることが目的です。3、2、1、休憩。OK です。今度は後ろに肘をついて、足を動かします。3、2、1、ワークアウト。行きましょう。足を動かすペースは ゆっくりでいいです。腰ができるだけ浮かないように、足を上下に動かしてください。お腹を引っ込めたままで、息はできるだけ乱れないように、右左一往復で一呼吸です。 三、二、一、休憩。OK です。あと少しですね。今度は、こういう感じで、三、二、追い込んでいきましょう。ワークアウト。マイペースでいいです。だいぶお腹が疲れてきてると思いますので、疲れたら休んでください。 3、2、1。ワークアウト完了。お疲れ様でした。5分間。最後のメニューは少し辛かったかもしれませんけども、よく頑張りました。皆さんお腹が疲れてると思いますんでね、まあ、長い話をしないようにはしようと思ってますけども、まあ、今後ね、こういった5分ぐらい、初級者の方、中級者の方ができる5分ぐらいのエクササイズをのしていきます。コツコツと頑張っていけばですね、だんだん体力つきますんで、 あまり無理しないように短い時間のエクササイズを選んでまず運動を好きになってもらうことが大切ですということで今回は5分間下腹に効く腹筋メニュー一緒にやろうでした頑張った方よかったらグッドボタンやコメントよろしくお願いします今日もご視聴ありがとうございました